प्रोग्राम हमारा नेवर एंडिंग प्रोग्राम तब बन जाता है जबकि उसकी सब सीमा तय नहीं होती है कि वो क्या हो ऐसी कंडीशन आप दे देंगे जैसे सपोज कीजिए यहां पर ए ले लिया मैंने A is equal to one कर दिया या फिर I is equal to one कर देंगे कुछ भी कर सकते हैं वेरिएबल तो कुछ भी लिया जा सकता है और यहां पे कर देता हूं आर एस रेस ठीक है एक वेरिएबल रेस नाम से बना लेता हूं इसमें भी वन स्टोर करा देता हूं एंटर प्रेस करता हूं फिर यहां पर num is equal to two कर देता हूं तो num is equal to two कर दिया अब इन तीनों में एक एक चीजें स्टोर हो गई जैसे आई में वन स्टोर हो गया एस में वन स्टोर हो गया नम में टू स्टोर हो गया ठीक है एंटर प्रेस करेंगे नीचे आएंगे यहां पर वाइल कीवर्ड लिखता हूं ये वाइल लूप है तो वाइल एक कीवर्ड भी होता है ठीक है तो ये वाइल लिखा और आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया अब ये लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या निकलेगा यहां पे तो कोलन लगा दिए हैं तो लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब less than equal to ten का मतलब क्या निकलेगा कि ये आ, आई में रखी हुई वैल्यू क्या less than equal to ten है अगर है तो ठीक है आना का लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा ये प्रोग्राम आपका नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन जाएगा तो यहां पे क्या लिखता हूं यहां पे लिखता हूं रेस इज इक्वल टू सब फसाने उसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है सब ठीक है स्टूडेंट्स को तो ये लिख दिया मैंने नम इंटू आई ठीक है एंटरप्रेस किया और यहां पर लिख देता हूं प्रिंट इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो ये लिखा मैंने प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ नाम कॉमा फिर दे देता हूँ यहाँ पे लाइक मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं तो ये लिख दिया ये कुछ इस तरीके से और फिर कॉमा देते हैं आई फिर कॉमा देते हैं और फिर यहां पर इज इक्वल टू को प्रिंट करवा देते हैं तो ये इज इक्वल टू हो गया कॉमा देंगे फिर यहां लिख देते हैं अरेस अरेस भी तो एक बनाया था हमने तो ये हो गया इसको देने के बाद क्या करना है आपको इसको सिंपली रन करवा देते हैं तो रन करवाते वक्त ही सेव हो जाएगा तो ये सेव कर दिया मैंने अब यहां पर देखेंगे आप तो ये दो का पहाड़ा दो गुणे एक ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम है ये चलता जाएगा चलता जाएगा देखिए ना ये पूरा चलता जा रहा है रुकने नहीं करेगा चलता जा रहा है चलता जा रहा है कारण क्या है आप इसकी कोडिंग को देखिए जब एक बार आप कोडिंग देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी देखिए आई में क्या रखा हुआ है आई में वन रखा हुआ है ठीक है आई में वन रखा गया है रेस में वन रखा गया है नम में टू रखा गया है तो अब इसमें क्या होगा अब यहाँ पर वाई लूप लगाया हमने तो लूप लूप जानते ही है टाइम ये यूज होता है लूप यूज होता है कि हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराएं अब रिपीट कराने का क्या मतलब है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई तो आई में क्या स्टोर है वन स्टोर है तो ये पूछा जा रहा है कि क्या one less than equal to ten है वन तो less than equal to ten है कि नहीं है तो टेन तो हरी है तो ये चलता जाएगा अब वन की वैल्यू ना तो इंक्रीमेंट हो रही है ना तो डिक्रीमेंट हो रही है कुछ हो नहीं रहा है आगे कुछ कहा हो रहा है ठीक है आगे तो ये कंडीशन और दे दी गई है आई तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि one less than equal to ten है तो ये one less than equal to ten तो हमेशा से ही है और ये तो हमें करेगा ये ऐसा थोड़ी ना कि एक जो है दस से ज्यादा हो जाएगा एक तो कम ही रहेगा ना तो ये चीज है और ये चलता जाएगा चलता जाएगा और ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन जाएगा इस कंडीशन में ये रूप चलता ही जाएगा इसीलिए ये आ रहा है इस तरीके से ठीक है